Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this, all those things can Oh, oh, oh Dans mon esprit tout divin, hearts and starting fights, to lies. cause we esprit tout divin Je me perds dans tes yeux Je me noie Dans mon esprit tout divin Je me perds dans tes yeux Je me noie Dans mon esprit tout divin Je me perds dans tes yeux Je me noie esprit tout divin Je me perds dans tes yeux, je me noie Dans mon esprit tout divin Je me perds dans tes yeux regarde dans tes yeux, je me Puisse tout divin, je me perds. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie.